对呀。 Chow! It's a minute 嗯，是是是的。嗯，妈呀！嗯，妈呀！呀呀呀呀！嗯，妈呀！呀呀呀呀！嗯嗯嗯，妈！嗯嗯妈！嗯嗯妈！呀呀呀呀呀呀呀呀！